No, I didn't find Oh. my god. Oh my god, oh my god, oh my god. <laughs> ¿Qué es eso? I don't ¿Qué, qué falta? pon la mano, güey. Hey, <laughs> señorita, ¿se le perdió algo? Oh, alguien se le acabó la gasolina. Oh, my God. Oh, Qué pena. Yes. Do it. Camila, <laughs> cara. <laughs> Vai. <laughs>